sebo x wali olowooza wenava ewuusirifu n'anjagala nakumpa birungi omukyala fifida queen ali mu ssanyu essaawa zino ng'ayozaayoza okussaako n'okulumya eyali xway omwami gwe bayita sudiman amulumya omutwe oluvannyuma lw'okubanga nateera yagenze mu maaso mu nnaku nga satu emabega n'alaga essanyu ejjitirivu ennyo nnyo bwe yagenze maaso ng'apositinga olubiri lwe era ng'eno mansoni ye yagiyise lubiri yagenze maaso n'ategeeza omukwano kabaka gwamuwa omwami gwe bayita nsubuga fabi ng'era kati omwagalwa we gwali naye mu bufumbo ate era mu mukwano fifida queen mumumanyi yaliko purezenta wa bukedde tv era nga yali akola puroguramu yasinga okulayiwa ennyo abavubuka era nga yalimu olugambo omukyalo nagenza awummula oluvannyuma lw'okubanga yava ku tv nayingira ebina uganda n'abanga kati byazannya wabula yalina omwagalwa we eyali sudiman era nga baayagalako ebbanga eritaali pavu nnyo newankubadde era tebyatambulira ddala kutuukira ddala ku nkomekerero wano weyasanga mwana mulenzi nsubuga era nga nsubuga mwana mulenzi yeddira mamba ne bagenda mu maaso ne baagalana era ne bakola n'omukolo ogw'okwanjula eh, obufumbo bwabwe ne baba nga ate era babutongoza ah, recently Uh, mwana muwala fifida queen ku mikutu gye gya social media omuli tiktok okusako ne facebook yagenze maaso n'ateera n'ayiwayo amaka ekituufu gano maka manene ate era lubiri nga bwe yaluyise era nga wogalaba nti ebyaddala gali wath okuyitibwa olubiri yagenze maaso n'awaana omwagalwa we ensubuga fab nga muyozaayoza era n'amugamba nti kabaka wange ndi musanyufu nnyo era nsiimye nnyo gwomwami wange omulungi kubanga okyusizza embeera yange oba gye twandiyise sitatasi yange Ah, nate era nyongera okwijjukizaamukko nti tutebwamu sente banaffe yaba biva organic nga bano bakola ku ndwadde omukyala weetaaga okuba ngaofuna oluzaalo olungi tolina mwana onoonyeza omwana akubuze ah, omusajja weetaaga okugogola emisuwa weetaaga okujjanjaba obulamu bwo abalina pressure sukaali balina endwadde ennyingi ez'omutima eh, batuukira biva organic ate nga bakutegeeza eddagala lyabwe liri organic bakozesa nacho nacho nacho products era nga bajjanjabira ddala obulamu ne butereera basangibwa ku access building lubaga road bwetuuka eh, osobola bakubira ku namba zessimu enamba eh, gyolabawo wansi osobola bakoonako wamu ne banaffe aba je events nga bano bakafulu mukwata music videos mukwata emikolo eh, mukwata production kusaako nokuba ebifaananyi balina live streaming gadgets era nga ba live streaming omukolo gwo nebivulu oba events zonna ezenjawulo batuukirire era enamba zaabwe kwezi ku screen yawo nate era obeere nga obafuna e, musanyu gitirivu yawandiise ng'agezaako okuba nga apostinga vidiyo eno so tukuyozayoza tukuyozayozerako mwana muwala fida queen ekituufu eh, kiri nti basajja batono nnyo abakola ebintu ebityo oba basirebu bangi betumanyi nga tanaba nakutuusa kubeera mu maka ngaago e, oba oliawo fifi yafuna omukisa era omukisa gwe gwamaanyi era amaka mugalaba gali mu kala ya white e, bwoba ogagenderedde ekituufu galika gagala okufaananamukka amaka ga bobi wine e, gagala gafaananamuko okusinziira ku bugazi bwe galiko ebyaddala abasajja babaayo abalina ssente ate abasajja babaayo abaagalidde just kiba kisima gwe n'ofuna omuntu akwagala n'akutegeera bulungi nnyo nnyo nnyini ddala ne mubanga ate nno musobola okuba nga mugendeera abakazi ebiseera ebisinga bayinza okuba bafanyaganya ebintu bingi naye bwofuna omusajja nakwagala ekituufu omufunamu omukisa nakkolera ebirungi ate abasajja si bakuloga ate nga mukirowooza kubanga kisinzira ku neyisaayo na muntu okutegeera ebirungi osobola bibafunamu newobanga tobakudde bukuuzi sente yogayoga mwana mwala fida queen nateera ku lwamakaago ate era tukwagaliza obufumbo obulungi mwongere okuba mu ssanyu n'omwami wo nsubuga ya omwagalwa wuliriza njagala okimanye nti gwe mailafu gwe bebi gwe diya gwe juwero gwe bu gwe habi gwe besti gwe bubu bebi bu kadobadi switat gwe cuti my hat gwe crash gwe suga gwe mumu atm gwe mugu anetayirira nanekebeja ayagala manye kinuma ampembe janga wandisa nze segomba bazikalina mwabaali banjerega munune kuvunze nayitawo wane tetulina na toyota kubaffe tetulina benzi aneta <laughs> nanekebeja ayagala manye kinuma bekikoze obubi mu nsonyiwe tekyali kyakkola bw'atyo bw'asazeewo omutonzi abasiba obubi namusibe bekikoze obubi mu nsonyiwe tekyali kyakkola bw'atyo bw'asazeewo omutonzi abasiba obubi namusibe banaye muwalana abantu bemusobola ne gwe nowalana omuntu n'atakimanyaako nti omuwalana nsira amate tomenya omupeera enkonde ebadde yamanyi kwalaba bwogijjeeko olinga agamba nti okitemi ate nga tolina kitema ekitegeeza bwotakigwa bugwi ee eh, eh, kibadde ku bwankondo omulimi asinga shaki jangu tulye e eh, babaran abazadde fe bannakazadde b'eggwanga nammwe basekazadde b'eggwanga obadde okimanyi nti omuntu asinga obutayagala mumutumira ku mwana oba mugambira ku mwana yakyasinza okumanyira abaana babane nga bweyogera kubabe ee ajja kweyambula naye nga mukuvuma ababanne mukutumiriza ababanne mukukijjanya ababanne enamba <laughs> emu oba abantu abo balya mmere kitulemejjuwa baana <laughs> Hi, Bobby. I missed you so much. You lost. Ah, it's you. I barely see. I need to take but you back to Canada. <laughs> nkunaze this birthday one zero ah, No, no. wanziruka otya babi sisobola kuddamu kubeera mu kifo kyekine naawe my birthday impossible ate yange <laughs> but i love you i love you so much <laughs> i love you guys mugamba mutya bwokeranga kumakya nogamba nti ogenda kulimba consistency kintu kikulu nnyo mu mboozi yo bwokyusakyusa nnyo ebigambo abantu bakubuuka bwokera kumakya nogamba mubbire kabeere mubbi mpaka bwokera kumakya nogamba abadde muyaye lekabeere muyaye mutemu lekabeere mutemu bat bwojja leero kumakya muyaye luli mubbi luli malaaya luli kino abantu bakubuuka eh, bakubuuka <laughs> songezako okubeera consistent byokola hmm? eh, carcanet. kigambo kwennyonnyolako si kirungi abantu abamu balaba nga wemwennyonnyolako muwona ate temuba bakyamu naye ngaogezaako okwagala okukakasa buli muntu nti kino kyoyogera kyekituufu stop explaining yourself ku bantu abatali wa lwaki wennyonnyolako leka buli muntu atwala ekyo kyawulira kyalowooza that is not your problem its their problem their way of interpreting you nebyokola it is their business stop explaining me i do not explain if you say i'm dead yes i'm dead oh i don't explain trust me ba bannamba mukaga. okudda najja wano ne mbagamba bannanga obujja buluma nze obwanga obundiko n'okuwunya buwunya ne mugamba ndina omutima omubi era bannange omukazi oyo ne mujjayo baziyita batya maaza ezibeera mu kurani aya <laughs> ne muleeta zi aya kabula kata muleete kutuba <laughs> ne duwa mulaka mwazi nombeera era ffe tuli ku bintu nabbi muhammadi salalaihi wasalama bye yagamba era ffe tuli ku ddiini era eddiini twagizaalirwamu mukwano ababuulizi b'enjiri yebusiraamu bagamba ne bakazi bannabbi balina obujja mwalabye eseeka oba haaji oba seeka oba biki eyaleesa akamanyiro bisajja bikulu kwebuza magezi gwani asisinkanya abakazi mbukubanga ki mbukubanga webaka nabo olowooza oliwa nnyo omotoka <laughs> mbwali <laughs> yagenze n'agamba mbu nze nanyini maka gano era bwe ŋŋamba mba ŋŋambye mukwana abakazi baakulazeeko nti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 nga naabagizaalirwamu si bye bakola si bye bakola kitegeere bagamba musooke mwebuuze nga simanya ku nnamba emu oyo ddala wamwebuuzaako oyo <laughs> wama mufumbe mu ganamba gammwe naye nze sijja kufumba mu kinamba wasa nfumbirwe simpe omuzannyo gunyuma